一打一，骂跑。 interpreta lagartixinha. Tchau! Oi, Ronaldo! É, até que legal. Ah, boa noite.

TV Futuro. Séria, trabalha com responsabilidade, meu amigo, minha e recupera rapidamente. Um dos criminosos. Você conhece Eita, eita, socorro, socorro, socorro. Manda. Abre a porta, abre a porta. Corre. Olha lá dentro. Bom dia, mamãe. Bom dia, mamãe. Bom dia, mamãe. Agora, o dinossauro. Olha como mamãe, mamãe, mamãe, mamãe, mamãe, mamãe, mamãe, mamãe, mamãe, mamãe, mamãe, mamãe, mamãe, Isso me chamou de